Member statements. The member for Windsor-Tecumseh. Deputy see. Windsor-Tecumseh. I rise today to pour birthday greetings to a dear friend of mine. Pour euh, Steve Cernick Steve Cernick, qui a 94 ans aujourd'hui. Et eh oui, 94 ans, il est né en 1926. À l'époque, on appelait ça les euh, grandes années 20. Et ça décrit bien, très bien Steve pendant une partie de sa vie. Si vous êtes néo-démocrate à Windsor-Essex, vous avez certainement travaillé avec Steve dans une campagne campagne électorale. If the kids were tearing down election signs, Steve would be the first to scramble si up a tree and put the sign up there so they couldn't des, get at it. Steve. des panneaux des néo-démocrates, eh bien, Steve, c'était lui qui les allait les accrocher dans les arbres. Le député de Niagara Falls a peut-être la meilleure moustache dans l'Assemblée, mais Steve Cernic avait la meilleure moustache, avait la meilleure, la meilleure moustache de ce côté de la Croatie. C'est une grosse moustache, euh, bien garnie. Elle descend vers le bas et évidemment, elle va très bien avec sa queue de cheval. Je me rappelle avoir vu une des gens l'attraper par la main baiser. used to be an analyst on my old person's political euh, panel back in the old CBC days. in and so, Steve, euh, happy euh, birthday, buddy. Steve, I hope the next time we get together with you, we're doing shots of Slivovitz. J'espère qu'on pourra faire, euh, qu'on pourra prendre des shooters de Slivovitz. Thank you. Member statements. The member for Haldeman Norfolk. Député d'Haldeman Norfolk. Thank you, Speaker. And uh, the days over the uh, the past several months have been tough. Les mois de la Pentecôte ont été difficiles. On a respecté les uh, travailleurs essentiels qui ont continué à se présenter au travail. Et vous savez, M. le Président, un domaine qui a eu très, beaucoup de difficultés, ça a été l'agriculture. Beaucoup de personnes euh, se sont mis à faire pousser leur propre jardin uh, au cours de l'été, moi inclus. Imaginez essayer de produire de la nourriture pour plusieurs personnes en Ontario et à l'échelle du pays. C'est une grande pression. La météo, trop de, trop de pluie, pas assez, et même euh, les gels précoces peuvent être des problèmes. Et les agriculteurs ne sont pas immunisés aux défis présentés par la pandémie mondiale. Dans ma circonscription d'Allemagne. Norfolk, on fait face aux règles les plus strictes en Amérique du Nord pour les travailleurs saisonniers. Je sais que mes commettants ne pourront en endurer un plus avec une situation précaire et injuste. Ils sont à un désavantage concurrentiel et ils ne seront peut-être pas en mesure de nourrir de façon appropriée. Les agriculteurs veulent simplement être traités de façon juste et veulent être soutenus. On demande un soutien pour euh, les familles d'agriculteurs qui s'assurent que nous ayons de la nourriture sur la table. Déclaration de député, député de London North. Merci. Aujourd'hui, on parle d'un homme important qui m'a enseigné la gentillesse Jerry LaHaye était très sage, un écrivain très passionné, un ami de plusieurs. La semaine dernière, il a péri. Son travail à London est colossal. Il a toujours poussé pour avoir plus d'accessibilité. Après avoir été amputé des deux jambes, suite à des complications du diabète, il a mené la marche pour défendre le droit des, gens handicapés. Il a aussi demandé l'application des règles de stationnement lorsqu'il y avait des obstacles He à l'accessibilité. Il s'est battu pendant plusieurs années poverty. l'inaction gouvernementale qui a poussé plusieurs personnes à, au sein de la, de la pauvreté. Le POSPH, euh, les gens qui sont qui utilisent POSPH ont beaucoup de difficultés, méritent de vivre dans la Et il faut faire notre part pour nous assurer que les Ontariens et Ontariennes handicapés ne soient pas laissés de l'arrière à l'arrière. Il nous enseigné que si on ne fait pas d'introspection, on ne verra jamais les besoins des autres. Jerry, tu vraiment unique et on s'ennuiera sur une maladie qui affecte plusieurs personnes, la uh, fibrose cystique, qui est l'une des maladies qui affecte le plus les enfants et les jeunes adultes au Canada. Un enfant sur during this pandemic, it has been especially hard for her to be away from her friends euh, uh, or, receive care. In September, Jennifer and I met with Willowdale MP Ali Assassi to discuss ways both the federal and provincial governments can help improve and make available life-saving treatments for CF. Speaker, at the euh, moment, there's no proven cure for cystic euh, fibrosis, and I know that our government is negotiating with pharmaceutical manufacturers to make new treatments available in Ontario, but we all have a role to play in ensuring that Ontarians living with CF have access to new treatments de trouver un traitement permanent, d'avoir accès aux médicaments qui sont disponibles. Merci. Merci. Merci. A data journée internationale des tenants around the world. Euh, this year, tenants' organizations are calling on governments to associations de locataires demandent actuellement au gouvernement d'assurer que tout le monde ait un logement. Dans la lutte contre la COVID, l'accès au logement est devenu une question de vie et de mort. Pour ceux qui n'ont pas de their stable, et pour ceux qui perdent de leur logement, ça rend encore plus difficile. Il y a de nombreux pour ceux qui ont perdu leur emploi. C'est difficile de conserver un logement. Il y a un grand problème d'itinérance dans nos circonscriptions. Beaucoup trop de locataires sont euh, expulsés à une rénovation et ils doivent attendre des décennies sur une liste pour avoir accès à un logement abordable over and over again and ignored the housing crisis for years. And now, instead of helping tenants during this difficult time, this Conservative government has managed to take things from bad to worse. Tenants urgently need rent relief. They need a ban on commercial evictions and real rent control that's going to put a check on the sky-high rents we're experiencing in many of our communities. We need substantial investments in affordable housing and to, de and to repair the existing uh, infrastructure of housing that we have. We need significant changes to the residential people when they're trying to learn. 80% mhm. of classroom de l'apprentissage en ligne est visuel, euh, de l'apprentissage en salle de classe est visuel. Et donc, je me rappelle en 2013, j'étais ici et un ophtalmologiste m'a dit « On ne vérifie pas nécessairement la vue des jeunes à l'école. » Je ne croyais pas que c'était vrai, mais ça l'est. Les parents souvent ne le voient pas. Ça ce n'est pas un test qui est fait nécessairement chez le médecin de famille. Et c'est un problème de perception. C'est difficile de savoir ce que quelqu'un ne peut pas voir. Um, J'ai donc été heureux d'être en mesure de faire un travail en tant qu'adjoint parlementaire afin de faire un dépistage sur euh, les tests de uh, dans les écoles d'Ottawa, on avait commencé à faire ça, le faire. ça a été diminué comme test euh, en raison de la pandémie. Mais la vue, une mauvaise vue peut affecter le développement cérébral d'un enfant. J'aimerais donc le mentionner ici aux députés qu'une fois qu'on sortira de cette pandémie, il faudra se concentrer sur cet effort afin de s'assurer que chaque enfant ait un test de la vue avant d'entrer à l'école, qu'il consulte un optométriste pour pouvoir réussir en classe. Merci. Thank you. Déclaration député, de Stormont, dundas Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître euh, la réussite d'un organisme de ma circonscription qui a un grand dévouement, tout particulièrement en septembre, de tenir la foire la plus importante, la plus vieille au Canada. Le 5 septembre, nous avons lancé une belle expérience avec une expérience euh, à l'auto pour cette fois, Il y a eu des compétitions aussi. C'était bien de voir plusieurs bénévoles qui appuyaient les résidents. Ils ont été en mesure de rassembler plus de 1000 affiches qui pour, peuvent être revues de chacun de leurs voitures. Ils ont, aussi un partenariat les différents euh, organismes de conservation. On avait préparé de la barbe à papa, des pommes au caramel pour servir euh, dans les autos uh, alors que l'organisme a travaillé pour donner des arbres gratuits aux cinq premières voitures. C'est un exemple d'esprit communautaire qui fait de ma circonscription une circonscription très spéciale et forte. Merci. Déclaration de député, député de uh, London West. Merci. Je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que c'est la Journée internationale des enseignants pour souligner le travail incroyable des enseignants en Ontario au cours de la COVID. Alors que les experts en santé publique euh, soulignent qu'il est important d'avoir la distanciation physique, les enseignants se retrouvent euh, parfois avec 30 élèves dans leur classe parce que le gouvernement refuse de diminuer le nombre d'élèves par salle de classe. challenging technology I talked to London West parent Anna Foch, whose two sons, aged 6 and 9, are learning online. Oh, Anna says we have every advantage. A mom who has flexible work and time to do IT support, sons with their own Chromebooks who are being taught by brand new enthusiastic teachers, yet they are all frustrated by provincially mandated digital tools and systems that do not work together, by login and authentication errors that regularly reduce their sons to tears, by unreal really, I'm unrealistic expectations that parents will download, euh, print or reproduce worksheets, then euh, upload or use a webcam if they have one to record the assignment. Speaker, this government had six months to plan for the safe reopening of schools. Instead, they chose to ignore crucial public health recommendations for safe in-school learning and to flood schools with uncoordinated remote learning devices. We are profoundly grateful for the dedication and professionalism of teachers who are rising above the chaos and au-delà tout ce pour aider les enfants you. Member Burlington. Thanks so much, Speaker. Speaker, every year over a billion and according to Environment Canada, only 5% of them are being recycled. When battery, batteries break down in our landfills, eh. chemicals get into the groundwater and can contaminate the supply. That's why I partner eh, with Call to Recycle, Canada's national consumers' batteries collection and recycling program. I'm pleased to report that during two weeks in September, my Burlington office collected over 160 pounds of batteries. In addition, my paint recycling euh, drive took in 872 cans of paint, including 103 euh, spray cans. Recycling paint and battery protects our environment by keeping hazardous waste out of our landfills, and it's something everyone could be doing. Speaker, I'm pleased to be working with the nonprofit Electronic Recycling Association and the Pediatric Oncology Group of Ontario in a six-week-long collection drive. We're accepting used laptops, computers, monitors, printers, cell phones, and tablets from now until November 6 at my Burlington office, Speaker. Electronic devices will be refurbished and provided to children children undergoing cancer treatment. I want to thank the Burlington community for always stepping up and supporting these efforts. Thanks so much, Thank you. Member Merci. statements. Déclaration de député. The member for Scarborough Centre. Speaker. And I just want to give a shout out to the Scarborough Rib Fest that happened a few weeks ago and was put on by the Rotary Club of Scarborough. We had over 2,800 cars drive through the Centennial College campus on progress, so thank you Centennial College for lending us your parking lot. And my family and I were one of the cars that went through, and we went to Camp 31, euh, which is a family favorite, and got ribs, mac and cheese, chicken, and on the way out, we eh, eh. grabbed blooming onions and funnel cakes with strawberry and ice cream. And my, my daughter uh, enjoyed her first Scarborough Rib Fest meal. She la the fois as she says. Et rendu à cette <laughs> euh, activité. Donc, euh, j'ai hâte uh, de, voir, de vous voir au parc Thompson l'année suivante. Il fera extrêmement chaud, mais ça fait partie de l'expérience. Merci aux Ontariens d'avoir organisé cette expérience, de n'avoir pas abandonné l'organisation de cette activité. C'était excellent de, vous voir à cette activité. Merci de vos efforts de bénévolat à Scarborough. Si j'ai bien compris, le député Guelph a un rappel au règlement. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais féliciter Annemie Paul, qui s'est fait élire chef du Parti vert du Canada. <laughs> J'aimerais également la féliciter de cette élection historique. C'est la première femme noire et juive d'être à la tête d'un parti euh, euh, politique euh, au Canada qui a, qui a des sièges au Parlement.